Bienvenidas y bienvenidos al curso de iniciación a la programación en Scratch. En esta oportunidad vamos a ver cómo trabajar con objetos. Al igual que con los fondos, podemos seleccionar objetos de la computadora, podemos seleccionar objetos desde la biblioteca de Scratch, también podemos sacar una foto y sacar un objeto con la cámara de la computadora y podemos dibujar el objeto. En esta ocasión vamos a ver cómo dibujar objetos. Para ello vamos a dar clic en el lapicito y se abren las opciones de dibujo. He aquí el entorno de dibujo, vamos a dibujar una casa. Bien, acá tenemos más o menos nuestra casa. Ahora lo que vamos a hacer es a pintarla. Seleccionamos la herramienta de rellenar color. Podemos pintar el techo de rojo. Podemos pintar un efecto de humo. que sale de la chimenea. Bien, vamos a ponerle un nombre. Casa 1. Casa 1. Y vamos a duplicarlo. Esta sería casa 2. Vamos a darle una ubicación dentro del escenario. Vamos a duplicarla al objeto en realidad. hoy hemos duplicado dentro del mismo objeto varios disfraces, pero no, yo quería duplicar el objeto. Vamos a achicarlo un poco. Vamos a buscar otro personaje. También podemos editar algunas opciones de... Por ejemplo, vamos a cambiarle... un poco la vestimenta Acá estamos viendo cómo podemos modificar los objetos que tenemos en la biblioteca de objetos. Vamos a agregar un nuevo objeto. La pelota de básquetbol. Vamos a ubicar acá. Vamos a achicarla. Y también la vamos a cambiar. Vamos a personalizarla. Vemos como la pelota de básquetbol queda totalmente distinta. Y vemos cómo no solo podemos dibujar nuestros objetos, sino que también podemos cambiar los objetos que tenemos en la biblioteca de Scratch. Por ejemplo, al personaje principal le cambiamos el color de zapatos y el color de su remera, y la pelota, la pelota de básquetbol la cambiamos completamente de color. Para finalizar, bueno, vamos a adecuar ahora sí un fondo. Todo esto son, no sé si ven, o sea, ven que son objetos, ¿no? Y el fondo sigue siendo blanco. Vamos a trabajar un poquito con el fondo. dibujar una línea a esta altura más o menos. vamos a pintar un cielo y vamos a crear Ahora sí. Perfecto. Tenemos unos cerros de fondo. Bien, la principal diferencia, como pueden ver acá, parece que fuera todo un escenario y, quizás podríamos haber dibujado las casas como parte del escenario, como parte del fondo. Sin embargo, la diferencia es que las casas al ser objetos pueden pueden ser objeto de, programación, puede, que, eh, facilita la programación. Es decir, permiten otro tipo de interacción tanto, con otros objetos de Scratch como con el usuario a la hora de la programación. Si hubiésemos dibujado las casas como parte del fondo, no tendríamos posibilidad de identificarlas a la hora de programar. Es decir, lo único que podríamos hacer es usar la opción si toca tal color, por ejemplo, el color azul de la casa o el color, o el color verde de la, de la puerta o el color rojo del techo. Pero, y ahí que pase algo. Ahora, no, no, no lo podríamos programar como objetos en sí. Entonces, eh, muchas veces cuando estamos trabajando en Scratch, conviene hacer un fondo muy simple, muy sencillo y poblarlo con objetos, con elementos que después podamos programar y crear interacciones con ellos. Por ejemplo, estas dos casas, la pelota de básquetbol, el personaje principal, este, pueden interactuar entre ellos y a su vez pueden interactuar con algún evento de usuario, como eh, el tocar el teclado, como, como el mouse, etcétera, etcétera. De esta forma hemos visto cómo dibujar objetos y cómo cambiar los objetos que tenemos en la biblioteca de Scratch. Si te gustó este video puedes darle me gusta, no olvides que puedes suscribirte al canal de Talleres Scratch en YouTube y también nos puedes encontrar en nuestra página de Facebook, facebook.com barra talleres scratch. Nos vemos en la próxima lección.